のステ今かけてただ理想に届くまでこの手伸ばして善と悪との歯車は行く 一つだけの結末へ 表と裏で連なる策略全貌など見え keep trying for my life